Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este precioso accesorio para el cabello. Es un moñito eh, tipo sombrerito de bruja para este mes de octubre que se celebra Halloween y pues bueno traemos eh, ese accesorio para que lo luzcan es muy bonito y es muy sencillo de hacer muy fácil entonces los invito para que continúen y vean el paso a paso vamos a coger un cuadrito de foamy de 12 por 12 y lo vamos a doblar formando nuestro sombrerito y aquí lo vamos a pegar con silicona vamos a poner silicona en la orilla y lo vamos a pegar esa parte va a quedar hacia adentro formando como un cónico y esta partecita queda hacia adentro vamos a ponerle peso para que quede bien pegada una vez que ya ha pegado lo que hacemos es recortar lo que nos está sobrando y mm, lo abrimos y recortamos que quede bien bien redondo una vez así que vamos a hacer es ponerlo sobre una base de foaming que ya está, ya la tengo cortada previamente. Este círculo tiene 9 centímetros de diámetro. Entonces lo van a pegar acá encima con silicona. y miramos que nos queden bien centrados hacemos presión y lo dejamos secar bueno mientras que van terminando de secar los sombreritos vamos a adelantar la parte de la decoración eso vamos a coger una cinta satinada de 3 centímetros y medio por 60 y vamos a empezarla a fruncir de esta manera Esto es lo que va a ir en la parte de abajo del sombrero. vamos frunciendo por toda la orilla vamos haciendo unos pequeños prensecitos para que quede bien bonito así va quedando una vez terminamos de fruncir la vamos a dejar así porque eh, necesitamos medirla con el sombrerito para ver de qué ancho la vamos a dejar, de qué diámetro. Entonces hasta que no la miramos con el sombrerito no podemos unirla acá. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que secó, y por aquí hay unos pedacitos que se han despintado, entonces lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño retoque al sombrero y en estos bordes de aquí también lo vamos a retocar. Vamos a aplicar un poquito de ega o colbón y le vamos a aplicar escarcha negra para retocar todos estos pasitos que de pronto no se ven bonitos entonces empezamos y todo este bordecito que está acá de esa manera vamos a tapar esta unión y todos los bordecitos que hay por ahí la parte donde se despintó todo lo que nos parece que no se ve bonito, que no se ve Entonces vamos a aprovechar para hacerle un pequeño retoque y que se vea mejor. ahí ya queda queda más cubierto la terminación y se ve mucho mejor una vez que ya se ha secado la escarcha ahí ya tenemos listo nuestro sombrerito ahí ahora lo que depende es de la manera en que lo queramos decorar si lo queremos decorar con cinta satinada, con velo, por ejemplo para este sombrerito tengo acá listo ya un moñito por acá hice de foamy escarchado hice lo que son las hebillas es un cuadrito le abrimos dos orificios por donde va a pasar la cinta tengo uno morado acá tengo otro negro les digo están hechas con foamy escarchado también pedacitos esta por ejemplo es más pequeña y ya es como lo queramos decorar aquí le puse en la parte de atrás un moñito por acá le puse una flor eso es como lo que tiene decoración este sombrerito entonces ahora para este de acá vamos a pegarle acá en la parte de abajo del sombrerito esta cita satinada vamos a empezar la pegar y ahí ya miramos vamos a medir y, y miramos qué tanto que tenemos que estirarla por ejemplo ya estaría demasiado fruncida entonces tengo que empezar a estirar a ver qué tanto vamos a cómo va, cómo va a quedar bueno ahora lo que vamos a hacer es empezar a pegarla yo no la voy a unir la voy a dejar así abierta y voy a empezar a pegar a ver acá en todo, en todo el orillito de, del sombrerito voy aplicando silicona en todo el borde y voy pegando la cinta y le aplico silicona acá en esta punta y en esta para unirlas Sigue haciendo presión para que pegue bien bueno así va quedando nuestro sombrerito ahora vamos a ponerle la hebilla tengo para ponerle esta hebilla morada tengo una negra pero creo que la negra no se notaría mucho entonces voy a ponerle la morada y le voy a poner de esta cinta roja como no tengo de la de 6 milímetros lo que voy a hacer es doblar esta de un centímetro para poderla pasar por ahí por la y para que me quede pues bien porque aquí por la villa no me cabe tan grande no, no cabe vamos a ver doblamos mm. y aquí estaría un pedacito y vamos a empezarle a dar la vuelta le damos la vuelta hasta acá entonces voy a cortar voy a poner un poquito de silicona a la cinta unos punticos para que ella quede quede bien ajustadita allí y está complicado aquí encima entonces aplico silicona acá y ahí queda así va quedando nuestro sombrerito ahora voy a poner el moño acá en la parte de atrás bueno, también tengo esta opción también es muy bonito ponerle este o ponerle este que es que es como más grande entonces no sé me gusta como más este aunque es más pequeño creo que se ve muy bonito entonces vamos a ponerle este aquí en la parte de atrás presión para que pegue bien. y así va quedando nuestro sombrerito le voy a hacer una florecita como para que termine de, de decorar bien nuestro sombrerito para que quede mejor vamos a pegar las florecitas ahora para finalizar vamos a ponerle un círculo <clears throat> un círculo de interlón acá abajo para que cubra toda esta parte de las costuras este círculo tiene la misma medida que el sombrero que la base del sombrero vamos a ponerle el circulito allí para terminar esta parte para terminar este sombrero y le hacemos presión para que quede bien pegadito listo allí tenemos nuestro sombrero para ponerlo en una balaca, en una diadema para ponerlo en una pinza, en un clip ya ustedes escogen de qué manera lo van a organizar espero que les haya gustado yo disfruté mucho elaborando esos sombreritos para compartirlos con todos ustedes recuerda que si te gustó déjanos un like tus comentarios acá en la parte de abajo y suscríbete chao chao hasta la próxima